तो और मेरे भाई लोग क्या हाल चला आप सभी लोग का और भाई कैसे चल रहे हैं आपके रैंक कुछ देखो भाई लोग मेरा एस भाई कल ही हो चुका था लेकिन आप भाई सोचते रहो आज भाई कौन को भाई मिल जाना चाहिए भाई मिला नहीं मेरे को एक्चुअली एक्चुअली देखो भाई लोग क्या सीन हो गया था मेरा भाई पूरा सर और भाई बहुत दर्द करने लगा था तो भाई मैं खेला नहीं कल उतना ज़्यादा मैच इसके बाद भी इसलिए बाद मैंने छोड़ दिया तो भाई लोग अपना भाई हेल्थ के भाई ध्यान दिया करो यार ठीक है ये नहीं कि भाई दिन में भाई खुशी किया करो थोड़ा भाई रेस्ट भी कर लिया करो वरना भाई मेरे से हाल हो जाएगा तो मेरा तो भाई थोड़ा अभी ठीक लग रहा है कोई दिक्कत नहीं तो अपन भाई आज रात तक अपना भाई करके भाई लगा ही लेंगे कैसे कैसे करके मेरे को बस भाई थर्टी पॉइंट और चाहिए हम लोग भाई रात भाई थर्टी पॉइंट कर लेंगे अपना रोक आके भाई सब करते ही एकदम धुआं धुआं मचाएंगे नहीं एकदम सीरो सीरो कर देंगे लेकिन मैं तो भाई भाई इग्नेशन मोड खेल रहा हूँ ठीक है तो आप भी भाई प्रीफर करूँगा ठीक है आप भी भाई वही खेलो उसमें आप देखो बस भाई टॉप टेन लगाओ आपको उसमें देखो दस बारह प्लस मिलेगा कम से कम देखो भाई सात आठ दस बारह प्लस मिलेगा छोटा छोटा प्लस कर कर कर करके आप अपना भाई इजीली कर सकते हो अगर आपको पंद्रह बीस पॉइंट चाहिए मेरे को बस भाई तीस बीस पॉइंट चाहिए ज़्यादा नहीं चाहिए तो मैं सेम भाई मैं वही खेलूँगा इग्निशन मोड और रात को एक बार मैं जाके भाई एक बार चेक कर लूँगा भाई रैंकिंग क्या है क्या नहीं है क्योंकि अपना भाई कल भाई कौन को भाई लेना बहुत ज़रूरी है वरना भाई एशिया भाई वन लग जाएगा तो अपन भाई ये सब करने वाला है और कुछ भाई है नहीं और ये गेम मैंने भाई आज शाम को ही खेला था भाई थोड़ा टाइम पहले खेला हूँ उसी का भाई गेम है आप तो भाई पूरा इसको देख लेना एंड तक और भाई मैं ज़्यादा वॉइस और भाई करूँगा नहीं बिकॉज भाई वीडियो भाई अपनी भाई ऑलवेज मतलब भाई पहले ही लेट हो चुकी है तभी इसको भाई क्या ही लेट करें ज़्यादा वॉइस और करके तो मिलते भाई लोग नेक्स्ट वीडियो के अंदर और आगे अपना देखो एक से भाई फाइट है भाई क्या ही बताऊँ आपस में एंड तक देखना कोई इसमें देखो भाई कैसे लास्ट से भाई किल निकालते हो भाई कितना पॉइंट प्लस होता है देखना बस सिंपली